तो हेलो गाइस कैसे हो आप आशा करता हूँ आप सब ठीक हो तो गाइस नमस्ते आदाब सत श्रीकाल और बताइए कैसे हो आप तो वेलकम करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डीजे सोनू महाकाल गांव भैंसा तहसील मवन जिला मेट से नंबर वन यूट्यूबर तो गैस आज मैं एक फिर एफ सेटिंग आपके लिए लेके आ चुका हूँ स्पेशल रक्षाबंधन का सॉन्ग्स है आ, मेरी राखी की डोर भैया होना कमज़ोर तो ऐसे करके कुछ सॉन्ग्स हैं तो अपने बालों से खेलना बंद करें और शुरू करते बिना किसी वक्त चो के वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूर सूचना अपने कान पे ईयरफोन ना मक कहीं लगा ले वरना कहीं से बुढ़ती चप्पल आके पड़ सकती है सॉरी कान पे तो चलते गए अपने एफ एल स्टोर के पास एफ एल स्टोर के पास चलने से पहले इसमें जो पासवर्ड है मैं बोल के बताने वाला हूँ तो चलते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं गाना भी अपलोड हो रहा है गाइस तो अपलोड होने दो इसकी जो बी पी एम एक सौ छः है इसकी बी पी एम थोड़ी कम थी तो मैंने इसे बढ़ा दी कि इस पर कॉपी स्ट्राइक ना आए और ना कॉपी क्लेम आए ठीक है गाइस तो गाने को स्टार्ट कर लेता है इस गाना कॉपी राइट है और मेरे पास कॉपी स्ट्राइक या कॉपी क्लेम आ सकता है तो मैं गाना ज़्यादा नहीं सुनाऊँगा चलते गए सुन लीजिए एक मिनट इस मोबाइल ज़रा स्लो चल रहा है हैंग हो चुका है अभी दो तो या तीन मिनट तक रुकना पड़ेगा इस मोबाइल का ऐसे ही यार हो गया गाइस आपने गाना तो सुन लिया होगा गाना मैंने कम ही सुनाया था क्योंकि इस पड़ सकती थी मुझे ठीक है गाइस तो इसकी जो one step pack hard kick है बेस लाइन है ये भी बेस लाइन है ये हिटेट है ये भी हिटेट है ये बेस लाइन है पानी लुप की बेस लाइन है ये हिटेट है ये ढोल है पानी लुप की तरह सुपर ढोल ये क्लैपिंग है ये हिटेट है ये चुटकी है ये कुछ टंद सी घंटी की आवाज़ है सोलह घंटे की ये हिटेट है ये कुछ मतलब इलेक्ट्रिक कह सकते से करंट टाइप का रहता है ये भी वही है ये ड्रम है ठीक है तो इसमें भी मैंने ये लगाया है ये फोर स्टेप मार्किक है फोर स्टेप में तुम्हारी जो है तुम्हारी जो ये <laughs> क्या कहते हैं ये बेस लाइन है सॉरी और ये बेस लाइन है हार्ड किक फोर स्टेप पे ठीक है और ये हिचेट है ये भी हिचेट है ये सारे पैटर्न मैंने इसमें ये लगाए हैं ठीक है गाइस तो ज़्यादा कुछ नहीं मैंने इसमें मेहनत की है तो इसमें ये देख सकते हैं कि ये सारा कुछ ये सुन सकते हैं कितना बढ़िया बढ़िया मैंने इंस्ट्रूमेंट लगाया इस पर ये कुछ स्लो वाइब्रेशन है ठीक है गाइस तो इसे सुन लीजिए एक मिनट गाइस ये ये और ये सुन लीजिए जरा ये वाइब्रेशन और इफेक्ट्स हैं ठीक है गाइस और ज़रा आप अब मास्टरिंग देख लीजिए इसकी एफ एक्स ग्राफी है एफ एक्स इको है सॉरी <laughs> अरे यार ये क्या हुआ क्या हुआ हाँ कैसे एक मिनट एक मिनट एफ एक्स गिराफी है एफ एक्स गिराफी है एफ एक्स इको है ठीक है गाइस एफ एक्स गिराफी है ये नया वर्जन है कंपाल्च है ये लीवर है और ये रिबा भाई है हमारे गैस गाना ऊपर चला गया था तो इसलिए इसमें दिक्कत हो गई थी ठीक है गैस तो गैस आई होप गैस आपको गाना भी अच्छा लगा होगा और या आपको गाना भी बढ़िया लगा होगा या वीडियो बढ़िया लगी हो तो यार लाइक करें लाइक इतनी करें कि आज की जो वीडियो पे मैं दस लाइक रखता हूँ आप अपनी बहन से ज़्यादा प्यार करते हो तो आप दस लाइक मुझे दे दोगे और बीस कमेंट का टास्क रखता हूँ मैं हम हमारी बहनों के लिए हम आप लोग बीस कमेंट कर दो यारो अगर आप बहन से प्यार करते हो तो यार आज बीस कमेंट ज़रूर चाहिए यारो मैं कभी नहीं कहता आज बीस कमेंट जरूर चाहिए और सब्सक्राइब करें वो जो लाल बटन है उसे राखी बंधवाए या उससे राखी बांधे मुझे नहीं पता क्लिक हो जाना चाहिए और जो बैल इंटर है उसे भी ऑल पे क्लिक करके उससे राखी मंगवाई या उससे राखी लाए मुझे नहीं पता वो भी क्लिक हो जाना चाहिए और ऑल पे क्लिक होकर नोटिफिकेशन ऑन होनी चाहिए कि आने वाले मेरी नई या पुरानी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें और महाकाल की पाठशाला में ज्वाइन हो सके तो जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कर लीजिए ठीक है और लगता है मुझे कि मेरी आखिरी वीडियो होने वाली है क्योंकि मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पता नहीं क्या कर रहा है मेरे साथ शर्म नहीं आ रही यूट्यूब को कि मुझे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा इतने साल मुझे हो गए धक्के खाते हुए मुझे इस पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा ये तो गैम्बलर हुआ तुम्हारा पता नहीं कौन कौन कसिनो हुआ पता नहीं ये जो अर्निंग के जो ऐप है जो बेकार ऐप है उन्हें प्रमोट कर रहा है उन्हें प्रमोट कर रहा है पर हम लोगों को प्रमोट नहीं कर रहा है हम लोगों का वीडियो नहीं चला रहा है हर कोई चूत चमन चूतिया हमें सुना के चला जाता है कि भाई आपका वीडियो सही नहीं है आपका वीडियो सही नहीं है सालों तुम्हारे वीडियो क्या सही तुम क्या गांड मरवा रहे हैं हमें सुना जा रहा है हम लोकल है हम ये है तो बाय बाय गाइस और इसका जो पासवर्ड है इसका पासवर्ड है हीना ठीक है एच हीना लिख लीजिए ये मेरी बहन का नाम है मैं हिंदू ही वैसे मैंने अपनी बहन का नाम हीना रखा था इसका पासवर्ड है तो लिख लीजिए तो bye bye guys I love you जय हिंद जय भारत वंदे मातरम और गाइस पे जर अपना प्यार ज़रूर दें ठीक है गाइस तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसे प्यार की थपकी